Закон Украины, о национальной полиции, пункт 1, 2, 3, 4, 5, 6, часть 1, статья 32. Статья 32 Закона Украины, о национальной полиции. Проверка документов лица. 1. Полицейский имеет право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность, и слэш или документов, подтверждающих соответствующее право лица, следующих случаях. 1. Если лицо обладает внешним признаком, похожими на внешние признаки лица, которое находится в розыске, или безвестно исчезнувшего лица. 2. Если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение. 3. Если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом или в месте осуществления. специального полицейского контроля. 4. Если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права другим образом невозможно. 5. Если лицо находится в месте совершения правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другой чрезвычайной ситуации. 6 если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения.